assalomu alaykum hurmatli ziyo film kanalini ashaddiy obunachilari qadrdonlari mana bugun e, al aziz studiyasiga tashrif buyurdik xudo xohlasa akram akam ham bu yerga tashrif buyurgan ajoyib tarzda sizlarga e, qo'shiqlarni yo'llab qoladi jonli tarzda qani marhamat ko'ramiz layklarni kommentarlarda o'z fikringlarni ayamasdan yozamiz assalomu alaykum aziz youtube kuzatuvchilari aziz ziyo film youtube kanali a'zolari bugun mana chiroyli tarzda ziyo film studiyasi bugun shunday o'zini bir chiroyli tarzda mana shu kuzatuvchilarga ya'ni youtube tarmog'idagi aziz insonlarga yurtdoshlarimizga chiroyli tarzda ajoyib mehmonimiz tashrif buyurgan qolaversa mana bugun mehmonimiz akramjon akamiz hakimov omon bo'lishsinlar jonlari sog' bo'lsinlar mana qo'ldan kelganicha sizlarga xudo xohlasa o'zini samimiy chiroyli qo'shiqlarini shunday albatta sizlarga yo'llashda davom etamiz bugun al aziz reker studiyasida ya'ni ovoz yozish studiyasida chiroyli tarzda ajoyib mehmonimiz yana bir bor akramjon akamiz hakimov salomat bo'ling endi bitta narsani tushuntirib aytib o'tamanda hurmatli yurtdoshlar biz endi san'atkor emas havaskor shuning uchun ko'p qo'shiqni bilamiz ko'pini bilmaymiz o'zi asli o'zimni qo'shig'im yo'q hamma birovni qo'shiqlari o'sha uchun egalar rozi bo'lsin biz havas qilganimizdan shuni eshitib mazza qilganimizdan aytgimiz kelganidan aytyapmiz qo'ldan kelganicha baholi qudrat egalari xursand bo'lsin ilohim xafa qilmaymiz degan umidimiz bor bu studiyamizga ham omad tilaymiz hammalaringizga salomat bo'linglar hurmatli yurtdoshlar ziyo film kanaliga albatta omad yor bo'lsin al aziz reker studiyasi hamisha sizlar uchun tayyor joninglar sog' bo'lsin salomat bo'linglar botir akam mamajonov qo'shig'ini aytib beraman sizlar qo'limda toru gitara keldim yana keldim yana dilimda shakaru bolim keldim yana keldim yana Qolmasin ko'ngilda armon Aytay so'zim, aytay so'zim O'zim bemor, ko'nglim bedor Keldim yana, keldim yana O'zim bemor, ko'nglim bedor Keldim yana, kildim yana quyoshsiz qolganim sezdim o'zimning osmonimda bodomlar gullamay qoldi mening bog' bo'stonimda saharlab dod etar ko'ngil bibi shavqat gunohimdan xiyonat yurtini tashlab keldim yana keldim yana xiyonat yurtini tashlab keldim yana keldim yana ketarda o'ylamay bosgan tikonimni kechirgaysan hayoti beg'ubor do'stim zabonimni kechirgaysan beayb tanho egan chorasiz qolmayin men ham o'zim bemor ko'nglim bedor keldim yana keldim yana Özüm Özümdü mar bir dağlar Keldim yana keldim yana Kolumda taru gitara Keldim yana keldim yana Tırımda şeker u balı Keldim yana keldim yana Kildim yana, kildim yana Menda taşkın derya edim, akmadım. Kolum bilan çekken gul topmadim Menda taşkın derya edim, oqmadim Qo'lim bilan chekkanga gul topmadim men zamonga boqdim zamon boqmadi qahri qattiq zamon bo'ldi sanamjon qahri qattiq zamon bo'ldi sanamjon qahri qattiq zamon bo'ldi sanamjon qahri qattiq zamon bo'ldi sanamjon qahri qattiq zamon bo'ldi sanamjon otang mendan gadoyisan deb or etar ko'zlarimga keng dunyoni tor etar otang mendan gadoyisan deb or etar ko'zlarimga keng jahonni tor etar bilmam endi seni kimga yor etar yuragimga qon to'ldi jonon. qahri qattiq zamon bo'ldi sanamjon yuragimga qon to'ldi sanamjon yuragimga qon to'ldi sanamjon qahri qattiq zamon bo'ldi sanamjon qo'lda torim xumor qilmay naylasin oh zormi bayon qilmay naylasin xuddi torim xumor qilmay naylasin og'zorimni bayon qilmay naylasin she'rlarimni giryon qilmay naylasin yuragimga qon to'ldi sanamjon qahri qattiq zamon bo'ldi sanamjon qahri qattiq buldu bo'ldi sanamjon qahri qatti zamon bo'ldi jon qahri qatti zamon bo'ldi jon yuragimga qon to'ldi jon yoyotgan yomg'irmi qormi o'rtagida qolgan bahor sensiz dunyo shunchalar tormi yana bo'zlar bo'ldi yuragim yog'ayotgan yomg'irmi qormi ortagida qolgan bahormi sensiz dünya shunchalar tormo yana buzlar bo'ldi yüreğim yana yana yana bozlar bo'ldi yüreğim yana yana yana bozlar bo'ldi şamday shamday yonib shamday o'chdimmi sarvinoz mandan kechdingmi Demin ham senga hech kim Yana buzlar bo'ldi yuragim Shanday yonib, shanday uchdim Sarvina ozim, mandan kishdim Endi men ham senga hech kim Yana bozlar bo'ldi yuragim Yana yana yana bozlar boldu yüreğim Yana yana yana bozlar boldu yüreğim Bu yerlarda netaman Çinabot Çinobodga ketaman indi. Seni kuylab o'taman endi Yana bozlar bo'ldi yuragim bu yerlerden etamanindu Çinabotga ketamanindu Seni kuyla o'tamanindu Yana buzlar bo'ldi yüreğim, Yana yana yana bozlar bo'ldi yüreğim, Yana yana yana bozlar bo'ldi yüreğim. o'zi bugun bugun emas ertaga eshitiladigan qo'shiqda dedi. erta turdim ozonda sho'rva qaynar qozonda boshda oriq ozonda kecha ko'payib ketdi erta turdim ozonda chorva qaynar qozonda boshda og'riq ozonda kecha ko'payib ketdi 3-4 ulfat ko'rishib 50 dan bo'lishib mazza qilib kulishib kecha ko'payib ketdi avval oldik sog'lik uchun dumba jigar yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib ketdi avval oldik sog'lik uchun dumba jigar yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi yomon ko'payib ketdi markasiga qaramay butilkani sanamay ko'taribmiz ayamay kecha ko'payib ketdi markasiga qaramay butilkani sanamay ko'taribmiz ayamay kecha ko'payib ketdi o'zimga kelganim yo'q ko'chaga chiqqanim yo'q buguncha ichganim yo'q kecha ko'payib ketdi o'zimga kelganim yo'q ko'chaga chiqqanim yo'q buguncha ichganim yo'q kecha ko'payib ketdi avval oldik sog'lik uchun dumba jigar yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib ketdi avval ichdik sog'lik uchun dumba jigar yog'lik uchun toza havo tog'lik uchun kecha ko'payib ketdi kecha ko'payib ketdi Gece köpayıp gitti Gece köpayıp gitti Yaman köpayıp gitti La la la La la la la la la la La la la La la la la la la la La la la la la la la la la la la la la la la qo'ymadiz qaysini o'n sakkiz yoshni o'n sakkiz yosh akram tog'ang qo'lga tushib qolgani haqida qo'shiqdimi yomon bo'lgan ey bir voqeani aytib beray olyapsizlarmi endi bu albatta hazil kameraga mana haldan beri kameraga olmayapsizlarmi <laughs> beton qishloqda qo'lga tushib qolganim haqida qo'shiq betondan qo'lga uylab bo'ladi baland baland nima mikrorayon deydimi ana borganlar biladi birpasda kulib yuboryapti <coughs> to'rtinchi etajda bittasi mazza qilib o'tirsa eshigi qayta ochilib xotini kirib qolsa bo'ladimi e makkaday makkaday terchib ketdi til tanglab yopishib qolgan gap aylanmaydi unaqa paytda xotinlar ham juda zo'rg'a turadida tayyor turadi qachon erni ushlab olsamikin sraz to'plang boshlanmaydi arslonim nima qilib o'tiribsiz begina uyda to'rtinchi etajga chiqib qolib begina qizlar bilan xolodilni e, tuzatgani kelavdim yiqish qishni kunida boring balkonga chiqib turing dedilar balkonga chiqib ketgan ekanlar haligi qizga qarab singlim nima keragi bor edi meni arslonim yo'ldan urib bu uncha bunaqa joylarga kelmagan umri bino kelib bekor olib kelibsiz ikkinchi olib kelmang qattiq xafa bo'laman bo'ptimi qizim yuring dadasi ketdik demaydi hech qachon nima deganini ashula qilib aytib beraman qo'lga tushib bo'lgan endi o'zimni otimni qo'yaveraman endi xafa bo'lmasin qolmasin qo'lga tushganlar ham deydi yigirma bir yosh qizim go'zal qalam qosh qizim aylanay kundosh qizim akram tog'ayni tinch qo'y aylanay kundosh qizim akram tog'ayni tinch qo'y sen gulday bir oy suluv munosibmi senga u axiri bobong tengiku akram tog'ayni tinch qo'y axiri bobong tengiku akram tog'ayni tinch qo'y boya bo'lsa sochini ichirsa ko'z qoshini bilmaysanda yoshini akram tog'ayni tinch qo'y voy bilmaysanda yoshini akram tog'ayni tinch qo'y la la la la la la la la la la la la la la la la la berdi yosharishimga yosh xotin kerak menga yosharib ketdi juda akram tog'ayni tinch qo'y yosharib ketdi juda akram tog'ayni tinch qo'y kiyinib olsa bashang bemalol yurolmasang voy erim shu deyolmasang akram tog'ayni tinch qo'y erim shu deyolmasang akram tog'ayni tinch qo'y puli bo'lsa ham qop qop sangul u bir ketmonsob jon bolam tengingni top akram tog'ay tog'ayni tinch qo'y juvon bolam tengingni top akram tog'ayni tinch qo'y la la la la la la la la la la la la la aytgin ozmas uyalsin uyiga ham boylansin xolagina aylansin akram tog'ayni tinch qo'y xolajoning aylansin akram tog'ayni tinch qo'y urib rosa kuydirdi yurib rosa kuydirdi er emas bu kuydirgi akram tog'ayni tinch qo'y voy er emas bu kuydirgi akram tog'ayni tinch qo'y intilib tog' olmasin jismi joni tolmasin dumda o'lib qolmasin akram tog'angni tinch qo'y hoy o'lib netib qolmasin akram tog'angni tinch qo'y lay la la la la la la la la la oldiga solib olib ketayotgandi mahalladagi xotinlarga xudo berdiyu sahar eshishib kelayotgan ekan qayerdan kelyapti er xotin tinchlikmi nima bo'ldi nima xotinlar ko'pda mahallada endi qo'lga tushib qolgan er azartda E, domdan bir qop pul tushdi tanga pangasi bilan bir qizni sevib qoldim yanga pangasi bilan domdan bir qop pul tushdi tanga pangasi bilan bir qizni sevib qoldim yanga pangasi bilan ana bo'ldi tomosha e, mana bo'ldi tomosha hozirgacha yuribman devor devorlar osha voy jon bodamjon buyurmang siz ayibga o'ynab kulganiz qolar voy quloq soling gapga voy jon bodamjon xudo g'amni ketkazsin hammamizni to'y tomosha hazilga sağ ol bo'linglar boy buvamning oshi bor ichi to'la toshi bor boy qizining men g'arib pul bilan ne ishi bor qiyomatda qulga yuz o'girmaydi boy qizi o'sma o'pgan qoshidan o'ptirmaydi boy qizi o'sma o'pgan qoshidan o'ptirmaydi boy qizi e, o'ptirsa ham o'pmayman o'psam qadrim yig'laydi boy qizga sir boy berma unda vafa bo'lmaydi boy qizga sir boy berma unda vafa bo'lmaydi hop hop na na na na na na na na hop de hop na na na na na na boy qizini uzatdim boyvachchaga kuzatdim ketyapman deb u aytdi ketaver deb men aytdim zorim bor zorim yo'q ketsa mayli yor ketsin kambag'alni kambag'al sevganiga ne yetsin kambag'alni kambag'al sevganiga ne yetsin singiljonlar yig'lamang yig'lasangiz xafaman dunyo kezib sizga men o'zim kuyov topaman oq ko'ngillar oq bo'lsin so'nmasin hech umidlar Zingizge zarbalar Manman degan yigitlar Zingizge zarbalar Manaman degan yigitler. Hop hop Na na na na na na E hole hop Na na na na na na na Hop e hop Na na na na na na Hop e hop Na na na na na na yana bitta qo'shiq hozir shunaqa odamlar har xil endi inson inson besh qo'l baravar demaydiyu xuddi shunday har xil insonlar bor bir birini ko'rolmagan insonlar uchun atalgan qo'shiq bir birini yuboradigan insonlar ham bor shuning uchun <clears throat> Lallay la la la la La la la la la la Birden korkma bolam Bir ham bolam deydi Banda birdan battar Odamni adam yeydi Birdan korkma can bolam Bir ham bolam deydi Banda birdan battar odamni odam yeydi rost qidirmay dunyoda do'st qidirmay dunyodan qo'rqmas hatto xudodan odamni odam yeydi rost qidirmas dunyodan do'st qidirmas dunyodan qo'rqmas hatto xudodan odamni odam yeydi bu dunyo ekan kurash yaxshilarning ko'zda yosh yomonlarning bag'ri tosh odamni odam yeydi bu dunyo ekan kurash yaxshilarning ko'zda yosh yomonlarning bag'ri tosh odamni odam yeydi bu hayot o'rmon ekan jonning qasdi jon ekan Ölüş ham oson ekan odamni odam yeydi bu hayot o'rmon ekan jonning qasdi jon ekan Ölüş ham oson ekan odamni odam yeydi Birdan qo'rqma bolam bo'ri ham bolam deydi banda bo'ridan battar odamni odam yeydi ana shunaqa meni qo'shig'im emas buni egalari boshqa просто aytib bermoqchiman kelib qoldi bozorda buzilib qoldi aravam nima qilish bilmay o'yga tolaman mayli o'sha ozib ketgan qo'y ham seniki qachon uchar ekan o'sha samolyot men baribir rossiyaga ketib qolaman bilib qo'ygin xotinjon gitara meniki rossiyaga borib inamni ko'rib kelgan haqida qo'shiq yomon bo'lgan ey o'zimcha ketib oldim yoqqa borganda hayot boshlandi deydi kelib neksa olamiz baland uylar solamiz kelib neksa olamiz ey baland uylar solamiz kelajak zo'r o'tib ketdi yetti oy hamon puldan darak yo'q men do'stimga zorlandim ey yur vatanga ketamiz birovga ishlagandan borib sabzi ekamiz men yurtimni ko'rganda yuragim to'lib ketdi rossiyadan ming chandon go'zali ko'rinib ketdi men o'zi bitta notadan chalishni aytishni bilaman xolos men bunaqa bizni sluh ham yo'qda bunaqa sluhovой то есть ana o'qimaganmiz lyani bering lyani ber ля ля ля desa men ля ля ля debmanda bitta to'yda ля degan notani so'rayapti ля ля ля ля ля emas lyani ber dedi shunday Ikki yilda xotinimga ham yozolmadim xat. O'zi kasal edi, kamiga ikki qat. Rossiyada 1000 dollardan oylik olasan. Ana olasan, mana olasan. Tuprog'ing ko'zimga surayin vatan. O'lsam ham bag'ringda o'layin vatan. xato qildik ey xato qildimda uyga kelsam xotinim tashlab ketibdi ruschani o'rganmaganman ozmos Prosti xotin meni prosti dedim. Qorin och qolib ketdi, palov qil dedi. Boshimga yaxshilab bir o'xlov yedi. Ruschani o'rganmaganimga bilaymi yana? Mushte-mushte bolalarga bratan degani, ey nima degani? Bratan degani, aka degani. Kaltakdan boshqa narsa yo'qmi yegani? rossiyada yurgan do'stlarimiz umuman rossiya emas вообще chet davlatda boshqa davlatlarda yurgan do'stlarimiz uchun albatta hazil qo'shig'i ular ham eson omon uyga yetib kelsin xonadonlari bilan ular o'tirishib ana kelganda bir yana bir kulishaylik bizni chaqirsin boraylik biz ham xizmatga shu insonlar uchun ozgina hazil qo'shiq aytib bermoqchiman bu aslida meni qo'shig'im emas buni egalari boshqa просто aytib bermoqchiman kelib qoldi para Paray, aralla, tarara, La, la, la, la, la, la, la, la, Bozorda buzilib qoldi aravam. Nima qilish bilmay o'yga tolaman. Xotin endi menga bunday qarama. mayli o'sha pol bitmagan uy ham seniki mayli o'sha ozib ketgan qo'y ham seniki endi bo'ladigan to'y ham seniki bilib qo'ygin xotinjon yitari meniki yomon bolaman yomon bolaman rashinka rossiyaga ketib qolaman qachon uchar ekan o'sha samolyot men baribir rossiyaga ketib qolaman qachon uchar ekan o'sha samolyot men baribir rossiyaga ketib qolaman yomon bo'laman yomon bo'laman g'ashim kelsa rossiyaga ketib qolaman yomon bo'laman voy yomon bo'laman g'ashimga sara rossiyaga ketib qolaman arava para para pa para tararam taray day day dururam lay daray day lay daray daray lay lay lay rossiyaga borib inamni ko'rib kelgan haqida qo'shiq yomon bo'lgan ey o'zimcha ketib oldim yoqqa borgandan hayot boshlandi dedi. <laughs> o'shal mashg'ul kunda men hayotimdan olibman hamma damas yapti men piyoda qolibman o'shal mashg'ul kunda men hayotimdan olibman hamma damas yapti men piyoda qolibman e boshim qotib o'tirsam do'stim keldi yonimga uning qiziq taklifi oro kirdi jonimga biring ikki bo'lmaydi yo'l yurib nasiyaga oshna menga sherik bo'l ketamiz rossiyaga kelib neksa olamiz baland uylar solamiz kelib neksa olamiz ey baland uylar solamiz kelajak zo'r bittadan molni sotib samolyotga o'tirdik go'yoki afsonaviy pul yurtiga ketardik bittadan molni sotib samolyotga o'tirdik go'yoki afsonaviy pul yurtiga ketardik ay yetib bordik tavakkal ana hayot boshlandi eshak kabi ishladim ko'zlarim ham yoshlandi ko'z oldimda onamning ketma degan zorlari belgacha botib ketdi navas birsning qorlari kelib neksa olamiz baland uylar solamiz kelib neksa olamiz ey baland uylar solamiz Tinim bilmay ishladim, bir kun ochman, bir kun to'q. O'tib ketdi 6 oy. Tavba, puldan darak yo'q. Tinim bilmay ishladik, bir kun ochmiz, bir kun to'q. O'tib ketdi 7 oy, hamon puldan darak yo'q. Men do'stimga zorlandim. Ey, yur vatanga ketamiz. Birovga ishlagandan borib savzi ekamiz. qarang chiqdik poyizga poyiz o'lgir tor ekan biz o'tirgan kupeynida qozoq bolalari bor ekan ey bor pulimiz 100 rubl ular shunga zor ekan bor pulimiz 100 rubl u ham shunga zor ekan oldirib qo'ydinglar kelib toshkent shahridan ey captivaga o'tirdik yo'li kerani uyimizdan olib berishga ko'ndirdik kelib toshkent shahridan captivaga o'tirdik yo'li kerani uyimizdan olib berishga ko'ndirdik angrenda choy ichib sökish ichdik povurdan yuzimiz chidamadi e qarz oldik shofyordan mahallaga kelganda asta eshikni ochdik Shafyoram ulgimadi tushdigi o'ra qochdi. ana neksa olasan mana uylari solasan ana neksa olasan mana uylari solasan Inayni ko'rasan qishlog'imni ko'rganda yuragim to'lib ketdi rossiyadan minchondan go'zal ko'rinib ketdi men yurtimni ko'rganda yuragim to'lib ketdi rossiyadan minchondan go'zal ko'rinib ketdi agar bo'lsang vatanda uydan chiqmay qishlaysan rossiyada tomonda g'ish yoqsa ham ishlaysan chiqib fermer yeriga tinmay ketmon chopaman rossiyani pulini shu yerdan ham topaman o'zga yurtda o'zgaga baland uylar solgandan bitta g'ish qo'y vatanga ho'p savobga qolasan o'zga yurtda o'zgaga baland uylar solgandan bitta g'ish qo'y vatanga ho'p savobga qolasan keyin neksiya olasan namunaviy uylar olasan ana shunaqa bo'lgan men o'zi bitta notadan chalishni aytishni bilaman xolos men bunaqa biz sluh ham yo'qda bunaqa sluhovой то ana o'qimaganmiz lyani bering lyani ber la la la, sen la la la deb panda bitta to'yda ля degan notani so'rayotgan ekan ля ля ля ля bas, lyani ber dedi shunday ikkinchi seriyasi olis olis yurtlarda boy bo'laman deb boy bo'lsam osmonda oli bo'laman deb bir yolg'onchi odamga qaydan ishondim xato qildik gey, xato qildim da ishonamda yaxshigina ishlab yurodim. ozmi ko'pmi shashlik pastlik tishlab Yoq-yoqida gohida ko'kragimga mushlab yurodim. xato qildigey xato qildimda Yoq-yoqida shashliklardan tishlab turdim. xato qildigey xato qildimda Ey dostlar do'stlari Ikariston turkin yurdik. Bir o'tirdik, bir suyandik, bir tikka turdik. Oyoqlarim ishib ketdi, ming azob ko'rdik. Xato qildik, xato qildimda. Bizni obargan iplos qayga yo'qoldi. Yuraklar motorday birdan o'toldi. Rabotoyda bittasi so'kinib qoldi. Xato qildik, xato qildimda. Rabotoyda bittasi so'kinib qoldi xato qildigi xato qildimda bir bohanka 10 kishiga qanday yetadi 2 yildan beri kunlar shunday o'tadi och qoringa kapusta ham moyday ketadi xato qildigi xato qildimda och qoringa kapusta ham moyday ketadi xato qildigi xato qildimda 2 yilda xotinimga ham yozolmadim xat. O'zi kasal edi, kamiga 2 qat. Rossiyadan 1000 dollardan pul topaman deb xato qildik Xato qildimda. Rossiyada 1000 dollardan oylik olasan. Ana olasan, mana olasan. Bu kechda bir kuni gadoy bo'lasan. Xato qildik-ey. Xato qildim bir amallab ikki kishi chipta oldikda e o'rmon taraf bilan qochib qoldikda bo'lmasa biz 10 yilda ham olmas edik xato qildik ey xato qildimda qayda bo'lsam sen bilan bo'layin vatan tuprog'ing ko'zimga surayin vatan o'lsam ham bag'ringda o'layin vatan xato ey xato qildimda o'lsam ham bag'ringda o'layin vatan xato qildigi xato qildimda uyga kelsam xotinim tashlab ketibdi bolalarni qo'sh tepaga boshlab ketibdi qishlog'iga ko'zlarini yoshlab ketibdi xato qildigi xato qildimda ruschani men ozmoz prosti xotin meni prosti dedim qorin och qop ketdi palov qil dedim boshimga yaxshilab bir o'xlov yedim xato qildigi xato qildimda ruschani o'rganmaganimga bilaymi yana mushtdek bolalarga bratan degani ey nima degani bratan degani aka degani kaltakdan boshqa narsa yo'qmi yegani xato qildik xato qildimda kaltakdan boshqa narsa yo'qmi yegani xato qildik ey xato qildimda shunaqa yenamiz ko'rib kelganmiz mirzabek akamni qo'shig'idan mirzabek akam xolmedovda boshqalarni havas qilganmiz shuni aytib bermoqchiman ay ay ay hayot ermaklar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar ay ay ay ay hayot ermaklar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar biz tug'ilgach o'g'il deya suyundi onamiz bulbul çaydan aylanay dedi dadamiz beshikka belab qo'ysalar xurrak otamiz oyog'i bir gap bo'lar hozir aytamiz ay ay ay ay hayot ermaklar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar ay ay ay ay hayot ermaklar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar O'g'il bola yoshligidan juda shunda Bog'cha maktab o'tib ketar da bir zimda Askarlikka chaqirsalar hozirgi kunda Askar bo'lmagan yigitmi ushbu shu kunda Ay ay ay ay hayot ermaklar O'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar Ay ay ay ay hayot ermaklar O'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar ba ba la la la la la la la la ba ba la la la la la la la la la ba ba la la la la la la la la la la la la la la la la la la la yigit bo'lganingdan keyin qaraydi qizlar Shoq yigitni ko'zlari jift halol izlar e qozonda jizbiz bo'lsa xizmatda bizlar qozonda jizbiz bo'lsa xizmatda bizlar ay ay ay ay hayot ermaklar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar shaxsan meni unim bor bunim bor xotinim bor xudo bergan 3 ta o'g'il va bir qizim bor xudoyimga aytar arzimas so'zim bor to'y qilib osh beraman xalqqa qarzim bor ay ay ay ay hayot ermaklar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar ay ay ay ay hayot ermaklar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar Paparalar, paparalara pararalara паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменке родной последними приветом Спешу показаться на глаза. мама хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, И жизнь моя вечная игра. паровоз, не стучите колеса, Есть время взглянуть узбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, Кондуктор, нажми на тормоза. yangi qo'shiq o'zim ham eshitganim yo'q o'ta yangi kelib qoldi gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda shunda ko'zim ko'rdi bahorni shunda qalbim tanidi yorni tohir akam mahkamov yaxshi ustozlardan <clears throat> endi bada butun vodiyni hamma butun O'zbekistonda san'atkorlarning qo'shiqlarini bir bor bir bor aytib chiqyapmizda havas qilganimiz uchun albatta egalari xursand bo'lsin endi ko'p qo'shiqlarda haligi nima deydi so'zlari nimada tushib qolyapti o'shaning uchun biz terib olgan yerimizni aytib beramiz <clears throat> ketdik yana studiyaga yana zaps qilib yozganimizcha avvalo mana shu yerda ishtirok etgan do'stlarimiz shahrixonni yozyapmiz hurmatli shahrixonliklar salomat bo'linglar umringlar uzoq bo'lsin studiyamizga ham rahmat sog' bo'linglar qo'ldan kelganicha hurmatli yurtdoshlarimizga shunday nima ro'za ayom kunlarida va qolaversa mana holat bo'lib turibdi kasalliklar uyda o'tirganlar uchun avvalo ko'chaga chiqmay chiroyli bo'lib uyda o'tiraylik hammamiz ham xudoning o'zi saqlasin bizni kasalliklardan shuning uchun kayfiyat uchun hammamiz mana shahrixonda shahardan birga birga sizlar bilan vidolashdik yanagi ko'rishgunimizcha xayr do'stim omon bo'ling biz uzoqroqqa boramiz g'amga botsak yayrab kuling biz uzoqroqqa boramiz xayr do'stim omon bo'ling biz uzoqroqqa boramiz g'amga botsa yayrab kuling biz uzoqroqdan boramiz jonimni jon joyin oling mehrga kon joyin oling yurakni qon joyin oling biz uzoqroqqa boramiz jonimni jon joyin oling mehrga kon joyin oling yurakni qon joyin oling biz uzoqroqqa boramiz holim so'rab ko'nglim olmang so'rab sabrimni hech tolmang qo'ying yo'lingizdan qolmang biz shahrixonga boramiz holim so'rab ko'nglim olmang so'rab sabrimni hech tolmang boring yo'lingizdan qolmang biz chinobodga boramiz alishmaymiz mayga do'stni oqor qilib qo'ymaymiz o'zni Alloh yorug' qilsa yuzni biz shahrixonga boramiz alishmaymiz mayga do'stni or qilib qo'ymaymiz o'zni Alloh olov yorug' qilsa yuzni biz chinobodga boramiz sizda so'zu tilak bo'lak yurak bo'lak yo'llar bo'lak sizga akram kerak bo'lak biz yana studiyagacha boramiz sizda so'zu tilak bo'lak yurak bo'lak yo'llar bo'lak sizga gitaristlar kerak bo'lak biz uzoqroqqa boramiz jonimni jon joyin oling mehrga kon joyin oling yurakni qon joyin oling biz uzoqroqqa boramiz jonimni jon joyin oling mehrga kon joyin oling yurakni qon joyin oling biz qo'qon jonga boramiz la la la la la la la la la la la la la la la la la la la together. haligi mundoqlar bitta tiktok haligilar nima edi qaysi edi ashula bitta ha qaysi edi afandining aytaveriga o'sha u haligi kinoda parcha qilib ha ho'p bu ham gapni ham hali shuncha o'g'irlik qo'shiqlari uchun aytib qo'ymanda yaxshi olinyaptimi ana shuncha qo'shiqni o'g'irlashni o'zi bo'ladimi hazil akam o'g'irlik bordikmi ha hazil akam san'atkorlarni qo'shiqlarini o'g'irlab yubordikmi shuning uchun oxirida bitta qo'shiq aytib qo'yamiz dedi afam döning gapni to'g'ri hamma sirning kaliti kalla bu dunyoda hamma o'g'ri bu dunyoda hamma o'g'ri akram aka barakalla balli kalla balli salla balli balli balli balli balli kalla balli kalla balli salla balli balli balli balli balli kalla <laughs> salomat bo'linglar bunaqa o'g'ri desam endi birinchi ko'rishim <laughs> sog' bo'linglar avvalambor aziz youtube kuzatuvchilari mana qo'ldan kelganicha akramjon akamiz bilan bugun baholi qudrat hmm, boriki narsani mana ziyo film kuzatuvchilariga bariga yaxshi kayfiyat tilaymiz xudo xohlasa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Yana xudo xolasa. Bardavom bo'ladi. Sarlohasi bu. Albatta, albatta. Xudo xolasa qarshilar <laughs> <laughs> yana bir. Yana bir bor xush kelibsiz Akramjon aka. Ilohim Alloh nazar qilsin. Yurtimizni tinchligi abadiy bo'lsin. Ziyo film studiyasiga ham omad tilaymiz. Albatta Al Aziz Records mana ovoz yozish studiyasi. Sog' assalom Ilohim hammani xonadonida tinchlik bo'lsin. yaxshi kunlarda akramjon akamiz bilan bilalash xizmatlarda bo'laylik aka salomat bo'ling sog' bo'linglar yaxshi salomat bo'linglar qani ilohi omin tinchlik bo'lsin yurtimiz tinch yurtboshimiz salomat bo'lsin nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlarimizga yetaylik yurtimizdan har xil balo qazolar ko'tarilsin allohim o'zi madad bersin hammamizga ishlarimizni rivojini bersin omin allohu akbar salomat bo'linglar rahmat